אנחנו בשבוע מספר 4, ובשבוע הזה אנחנו הולכים לעבוד על הערכת תנועות, או בשפה המקצועית קוראים לזה Resistance Stretching. מה זה אומר? אנחנו בעצם מחמצנים את הגוף, מקצרים את השריר, ואז מאריכים. אתם הולכים לעשות 4 פעמים 50, בפעם הראשונה אתם הולכים לסחוט במספר תנועות מסוים בבריכה הראשונה ולהוריד 4 תנועות בדיוק. זה מאוד מאוד קשה. בארבע פעמים חמישים הבאים אתם הולכים לעשות עוד פעם אותו דבר, אבל בריכה ראשונה ובריכה השנייה להוריד שלוש תנועות. ואז כל ארבע פעמים חמישים אנחנו שוחים בפחות ופחות ופחות תנועות. היופי זה שברגע שהגוף שלכם מתחמצן ואתם מעריכים את התנועות בבריכה השנייה, יהיה לכם הרבה יותר קל לשחות ללא מאמץ וגם לשפר את המהירות. אז מה שנשאר לכם זה לקפוץ למים וליהנות משבוע מדהים.